ألف مبروك يا الفخر ألف تحية وشكر يوم حست الترقية يا فهد طلت المناي ألف مبروك يا الفخر ألف تحية وشكر يوم حست الترقية يا فهد طلت المناي نلت مرتبة موجه الترقيات يا فهد في المختصر اللي يبغى هالعلا لازم يسهر الليالي تشهد وصافك بكل التألق عن جدر والإدارة اللي عطتك وسام الاحتفال تستحق هالترقية يا فهد بكل جدر رتبة موجه تشري السعه ما فيها جدال الرجاجل في المواقف اقدام وصبر وارثين الجود ساس القبيله والبذال يشهد في امجادهم البوادي والحضر والدلائل شامخه بعز امجد السبال فهد الاشتاد الصعايب نومس وذخي كف ملا من انتصاه وانتخاه بين الرجال من تعزوه ما يضيم عزوته عزوه ظفر ملفاه في خير عاش احلامك تطول هالثريا يا القمر اللي يبغى هالعلا لازم يسهر الليالي يا عاش احلامك تطول هالثريا يا القمر اللي يبغى هالعلا لازم يسهر الليالي الف مبروك يا الفخر الف تحيه وشكر يوم حست الترقيه يا فهد طلت المنى نلت مرتبه موت عزز ترقياه يا فهد في المختصر اللي يبغى العلا لازم يسهر الليالي تشهد وصافك بكل التألق عن جدر والإدارة اللي عطتك وسام الاحتفال تستحق هالترقية يا فهد بكل جدر رتبة موجه تشرف يا لابت المطير في الفزعة ما فيها جدال الرجاجل في المواقف أقدام وصبر وارثين الجود ساس القبيلة والبذال تشهد في أمجادهم البوادي والحضر والدلاهيب شامخة بعز أمجد السبال إيه، فهد الاشتاد الصعايب نومس وذخي كف ملا من انتصاه وانتخاه بين عزوه ما يضيم عزوته عز وظفر من اللي بخير خير يكفى بعطاياه الجزال الفخر اهله في المجد سلطان انتصر من خياك العز تسكن ايامك تطول هالثريا يا القمر اللي يبغى هالعلا لازم يسهر الليالي يا عسى احلامك تطول هالثريا يا القمر اللي يبغى هالعلا لازم يسهر الليالي اللي يبغى هالعلا لازم يسهر الليالي